H&M sözünü tut. H&M de parole aux actes. Scemo şey Brundi H&M. Turn around H&M. Fa inversione H&M. H&M, break this. Håll leverlönslöfte H&M. Drej om H&M. H&M, en demi-tour s'impose. Krieg die Kurve, H&M. H&M, Brennissä. Hennes Mauritz, käänny ympäri. H&M, versprochen ist versprochen. Thank you.